hva som skjer. Her er det skikkelig Her er mord, her er mordforsøk! Der er mordforsøk! Hva faen? Eh, stopp, stopp her! Stopp! Stopp! Stopp! Faen i helvete! Det er action. Det er Sian som kjører gelendevagen foran pulla på siden her nå. Linker kan filme litt. Pulla litt lenger bak. Vem, vem, vem, vem. Olhamos. Subiu. Wir sind Philadelphia. Tá det här är reaksjoner, så det som har skjedd da skjer her nå. Vi bare ser hva som skjer. Her muito forte. skikkelig Her er mordforsøk! Her er Hier, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp! Faen i helvete!